Parashat Vaigash. Quando Yehudá se aproxima e ele vem discutir com Yosef, ele pronuncia a seguinte frase. Vaigash elav Yehudá, primeiro versículo do passo da Parashá, Vaiomer bi Adoni, disse, bi Adoni, comigo meu Senhor. O que ele quis dizer com esta frase? Torah Haim diz que Yehudá aqui itcavena três coisas ele teve a intenção de falar para Yosef e, dar, e, de, e insinuar três coisas. A primeira, por que, que ele está falando? Se ele já sabia, Yosef sabia que o primogênito era Reuben, então normalmente teria que ser Reuben que falasse, não Yehuda. Por que se intromete Yehuda? Então, vi, vi Adoni como dizendo que isto está, eu estou, eu estou entre aspas, com o pé na lama com este Benjamin, porque eu prometi para meu pai que vou trazê-la de volta. Essa primeira insinuação que está dizendo, por isso ele fala. A segunda, que dizendo Doni significa assim, Doni eu fui que roubei. Ele quis pôr a culpa nele, justamente para que largasse Benjamin, que Benjamin voltasse e ele ficasse no lugar de Benjamin. E a terceira insinuação que quis dizer, dizendo Doni por enquanto você é rei. Mas na verdade o verdadeiro rei aqui sou eu, pois de Judá é que saem os reis de Israel. E Judá era o rei de Israel. E essa é a terceira ensinação, quando ele pronuncia Biadoni. E ele veio com toda a força justamente para discutir com Yosef. Na sequência da Perashá, é, e Yosef... É, se revela para los hermanos y manda a buscar su pai, etc. Pregunta ahora Jaime Kadosh o siguiente, ¿eh? no, versículo 26, cuando Pasuk dice que informaran a Jacob que Yosef estaba vivo. Pregunta ahora Jaime Kadosh. ¿Por qué? Varios otros preguntan también la misma pregunta. ¿Por qué Yosef durante todos esos años no avisó a No avisó Pai que estaba vivo. ¿Por qué no avisó Pai que estaba vivo? ¿Are cuánto es distante Egipto de, de Eretz Kenan, Eretz Israel, donde estaba Jacob? Pega, manda un emisario. más ainda después que ele tan importante Mitzrayim. Podía, podía ter avisado al pai, ¿no? Y o pai está lutando por él. Quem permitiu para isto ele? Então diz assim, ele levanta outras perguntas nesse sentido, e ele diz o seguinte, o motivo de Yosef era o seguinte, desde o momento que ele desce como escravo para Mitzrayim, ele foi escravo e depois ficou na prisão. Hum? ¿Mm? Não teve tempo. Claro que não teve oportunidade de mandar avisar seu pai. Mesmo que ele sim tinha a chance de talvez pegar um viajante, que ele vá para Eretz e diz, olha, passa lá para Jacó pela família que diz que eu estou vivo aqui, estou escravizado. Ele não quis. Por quê? Porque talvez os irmãos iam ficar sabendo, antes que o pai, e os irmãos iam se, vão dizer, ah, o cara está vivo ainda, e agora a gente vai envergonhar a gente. Imagina, agora Jacó vai ficar sabendo que nós vendemos ele e está escravizado, vamos ficar mais vergonhosos, então vão querer matá-lo. Vão descer Mitzrayim para matá-lo. Ainda, diz Orachai Makadosh, mesmo depois que ele ficou vice-rei e já era importante, e então não tinha tanto problema dele ser, agora não está mais escravizado, então não tenta. Ele diz, o, o diz, que Rav, al kevod ha'achim levaisham. Ele não quis envergonhar os irmãos na frente do pai Yaakov. E mesmo que Yaakov ficou sabendo que ficou lendo, e Yaakov não era bobo e não era tonto. Mistamá sabia que alguém mandou ele para Mitzrayim e Hashem ajudou, mas de qualquer forma da palavra, da boca de Yosef não saiu para não envergonhar seus irmãos. E por isso que Yosef não foi informar seu pai e deixou as coisas acontecerem até que Hashem é, pôs e se revelou para os irmãos e aí sim. Primeiro se revela para os irmãos, então automaticamente os irmãos veem que realmente os irmãos veem que não queriam ele se vingar dos irmãos, não vão querer matá-lo e aí depois ele vai anunciar a seu pai que ele como vice-rei, etc. E as coisas são apresentadas diferentes, apesar que o pai durante todos esses anos ficou sofrendo. Explicação do Orahaim. Shabbat Shalom.